Astăzi vreau să-ți improvizez despre a tipări. În text sunt două sensuri care îmi plac mie, a lăsa o urmă și a reproduce pe, pe un material uh, texte sau imagini sau desene. Uh, dacă considerăm materialul a fi chiar mintea noastră sau chiar subconștientul nostru sau chiar conștientul nostru, atunci mă gândesc că uh, putem să ne tipărim uh, ceva pozitiv și nu să lăsăm tiparele negative să se întipărească în mintea noastră automat. Tot de la șlefuitorul de diamante uh, am uh, inspirația acestui verb, pentru că el spune că tiparele negative uh, sunt mult mai uh, ușor de de lăsat să se întipărească în mintea noastră și mult mai greu să construiești un tipar pozitiv. Ehm, de exemplu, ți amintești faza aia când ceva eh, îți vine tot timpul în minte și ți-l spui ca pe o teamă și apoi chiar ți se întâmplă. Este din cauza unui tipar negativ din mintea ta. Și șlefuitorul de diamante spune că putem să ne construim un tipar pozitiv al mămicii perfecte, al femeii care e fericită în cuplu, al uh, <clears throat> omului bogat care vrem să devenim. Putem să ne construim acel tipar. Tu ce părere ai? Ce tipar ai vrea să-ți construiești? Ceau!